Ja, willkommen zurück und wir sind auch beide ganz heiß, direkt äh, weiterzureden. Äh, es geht jetzt nämlich um die äh, Personen, mit denen ich mich getroffen habe und mit denen ich mal gequatscht habe, so wie es denn aussieht. Ja? Ähm, das war eine Dame, die war 30 Jahre alt oder 29, Forever 29. Vielleicht, vielleicht war sie auch 50, aber sie, sah, <laughs> sie war, also, war, eine, war ein hübsches Mädchen, muss ich sagen. Ähm, also sie ist mit dem, mit dem Ansatz in, auf Tinder, hat sich angemeldet, eine feste Beziehung einzugehen. Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke, so wo ich dachte so, ja, ist sie da ganz ehrlich zu mir, habe ich mir gedacht. Ja. Ist sie ganz ehrlich zu mir oder ist sie äh, oder versucht sie ja so ein bisschen, weil man, ich, weil, wenn man sich trifft und dann sagt man so, nee, ich habe mich auf Tinder eigentlich nur angemeldet, weil mir äh, permanent die Brosche juckt und äh, <laughs> deswegen, deswegen ähm, äh, melde ich mich auf Tinder an. Das wäre jetzt vielleicht nicht der beste äh, Introducing-Satz. Wie lange ist sie schon bei Tinder? Ich glaube, sie ist jetzt im Moment nicht mehr bei Tinder, weil sie ja. gewechselt hat. In, <laughs> Zu ficken.com oder <laughs> was? Sie hat jetzt gewechselt zu Parship, weil aber. Oh, okay. Das aber okay. Der Move zeigt ja, also zeigt mir eigentlich gerade, ja, vielleicht meint sie das mit einer Beziehung doch ernst. Hm. Und sie hat als Hauptgrund dafür angegeben, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, jemanden kennenzulernen in, in ihrem Alter, beziehungsweise wenn man jetzt nicht mehr im Studium oder in der Schule ist, sondern in einem Job ist und dann einen 9-to-5-Job äh, hat und ähm, nach Hause kommt, vielleicht noch ein Hobby hat oder sowas und ähm, gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt irgendwie, wie wir damals, weiß ich nicht, in der Jugend so ein Sit-In oder so bei oder eine Party, eine kleine oder was weiß ich, da lernst du halt auch mal Leute kennen, die kommen aus der Parallelklasse, keine Ahnung, man, all, all die ganzen, ja. diesen, den ganzen Quatsch halt. Jugendheim damals. Ja, sie sagt halt, ähm, Jugendheim, ja. Und sie wurde auch noch nie angesprochen, außer in einem Club, wenn sie das provoziert mit Weinen oder <laughs> weiß was ich. Wie? Weinen? Nee, wie nochmal? Ja, Sowas, ne? Äh, und deswegen findet sie Tinder eigentlich leicht. Du kannst dich da anmelden, dein Facebook-Profil wird verlinkt, alles cool. Hat was? Dein Facebook-Profil wird verlinkt? Du kannst dich bei Tinder nur mit deinem Facebook-Profil anmelden. Und alles, was du geliked hast bei Facebook, ist dann da auch in deiner Like-Liste. Und wenn der andere das auch geliked hat, dann habt ihr direkt auch ein Thema, worüber ihr reden könnt. Und wird, wird auch äh, auf meiner Facebook-Seite denn veröffentlicht, mit wem ich Sex hatte? Kriege ich dann so einen Erfolg freigeschaltet? Oder? Ja, ist wie, beim, äh, wie bei PlayStation. Wieder bei der PlayStation. Ja, ah, cool. Und so ein goldener Pokal und sowas, ne? Echt? Ja, ja. Und ähm, Tinder ist im App Store, ne? Ja. Sie sagt, man liest sich, sie liest sich das Profil durch. Ach, da kannst du auch Text einfügen. Du kannst auch einen ja? Text einfügen, ähm, wo du dann sagst, ja, ich bin auf der Suche nach ähm, einer Beziehung. Weißt du, was ein Mingle ist? Nee. Ein Mingle ist jemand, der so zwischen den Stühlen ist und sich nicht entscheiden kann, ob er eine feste Beziehung will oder eine, quasi sowas wie eine Affäre. Ich würde sagen, jemand ist ein Mingle, wenn er einfach nur. wenn er einfach nur? Wenn er einfach nur Sag es doch, wir sind doch unter uns. Wenn er einfach nur Verkehr haben will. Nee, also deswegen, ja. Und habe ich sie gefragt, wonach suchst du denn bitte mal äh, deine, deine potenziellen Matches aus? Der müsste schon ein Sixpack haben. <laughs> Wurde dann gesagt. Wo ich gesagt habe, mm, ja. Aber ich meine, das ist ja auch ein Bild. <laughs> würdest du das auch so, äh, würdest du das als Auswahlkriterium akzeptieren? wenn du jetzt als Experte, da, äh, was würdest du dazu sagen? Wenn eine Frau Männer nach Sixpacks aussucht, ja. ja, dann geht es um innere Werte, ist ja, ja klar. Ja. Und dann geht es natürlich auch um ganz feste Beziehungen, denn ich gehe mal schon einen Schritt weiter. Männer, die ein Foto von sich online stellen mit freiem Oberkörper ja. und sich so präsentieren, ja die sind ja im Zweifelsfall auch auf der Suche nach einer festen Meistens Beziehung. Meistens die Männer, die auf Und deswegen ist das, sind, ja. passt das einfach perfekt. Ja, als weiteres Auswahlkriterium, ob, ähm, ob das für eine Beziehung in Frage kommt. Das fand ich schon krass. Für eine Beziehung in Frage kommt, ist, ob der Sex gut ist. Wo ich dann wieder bei der Sache bin von Anfang, das ist irgendwie für mich auch die nicht die richtige Reihenfolge. Ja, absolut. Also sie hatte keine One-Night-Stands. Macht sie nicht beim ersten Mal, hat sie gesagt, aber sie äh, würde mal ähm, nach Ihn im Mund nehmen. <laughs> nee, nee, das auch nicht. Also Sex ist anscheinend beim ersten Mal nicht drin. aber sie sagt, dass der Single-Sex sehr viel animalischer ist als der Beziehungssex. Naja, ist doch klar. Also du machst jetzt nur noch Lazy Sex, ja? Ich habe gar keinen Sex mehr. Ich scheiße, habe ja, mir abgewöhnt. Das ja, ist ekelhaft. Das Internet fickt uns jeden Tag. Ja. <laughs> <laughs> Nein, aber natürlich ist das was anderes. Also ist, ist Single-Sex, gerade wenn man sich äh, neu kennenlernt, ist das doch alles viel aufregender, viel spannender. Vielleicht willst du dich auch noch ein bisschen mehr beweisen oder so, mhm. dass es natürlich viel krasser ist. Was würdest du sagen, wie ein Single-Sex abläuft? Also ich hatte ihr dann gesagt, Single-Sex stelle ich mir so eigentlich einen Ablauf wie in einem Pornofilm vor. Ja. Bisschen knutschen, blasen, lecken, äh, drei Stellungen ähm, und dann am Ende einen Camshot. <laughs> Hat sie aber gesagt, nee, ganz so nicht. Küsse <laughs> fällt weg. Wobei sie ein ganz krasses Negativbeispiel mir gegeben hat. Ne? Sie ja. meinte, dass einer zum Beispiel beim ersten hm. Mal, wo sie Sex hatten, ihr ähm, versucht hat, mit ihr Analverkehr zu machen, ohne dass es abgesprochen war. Wo, wo sie dann, also <laughs> wo sie dann so ein bisschen wegrobben musste <laughs> und sagen musste, nee, äh, geht nicht klar. Aber den hat es anscheinend auch nicht gestört. Der hat wahrscheinlich nicht gedacht, das ist eine langfristige Beziehung, deswegen hat er einfach weitergemacht und ähm, hat ihn nicht so richtig interessiert, aber war, fand sie krass. Das war so ihr Negativbeispiel oder, oder beziehungsweise das, wo sie gesagt hat, das fand sie krass, weil ich sie gefragt habe, was war denn ein krasses Erlebnis so bei einem, äh, bei Sexy Time? Sie sagt, sie findet es cool, dass es dass, dadurch, dass es eine große Masse an Männern gibt, die sie, wo sie es aussuchen kann einfach. Ähm Aber genau das ist doch auch schon wieder ein Problem so. Das ist, <clears throat> das ist doch gar nicht mehr Menschen kennenlernen oder, oder gucken, Mensch, wie, wie ist er eigentlich in bestimmten Situationen oder so, sondern mhm. das ist so, das ist das Problem auch heute, heutzutage, glaube ich, warum Beziehungen relativ schnell in die Brüche gehen oder Ehen scheitern, weil du eine Masse an Leuten hast, die du so schnell mhm. wegswipen kannst. Ja. Auch in der Beziehung quasi. So, sagen wir mal, ey, ja, da funktioniert irgendwie mal was jetzt zwei Wochen lang nicht, ey, und es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen im Leben. Ähm, und dann gehst du kurz zu Tinder oder du gehst zu Instagram oder mhm. so und siehst 50 Frauen innerhalb von 10 Minuten, wo du sagst, geil, geil, geil. Oder 50 Typen, geil, geil, geil. So, und dann wirst du natürlich sagen, ja, komm, warum soll ich mir denn bei einer Beziehung hier gerade Mühe hm. geben? Ich swipe bei dem jetzt einfach nach rechts oder nach links. Ich weiß nicht, wo wir lang swipen müssen. Und dann ist es schon wieder so. Ich finde, diese, das ist doch das große Problem, dass du diese Masse hast. Hm. Und wenn du dann auch noch stolz dass bist, du dass du diese Masse hast, ist doch, ist doch, das ist doch falsch. Aber das ist falsch. Ja, aber witzigerweise ist es halt so, dass ich ja auch mit einem Mann gesprochen habe über Tinder und da etwas anderen Input gekriegt habe. <laughs> weil du das jetzt so ein bisschen, ich finde, du bist so ein bisschen Tinder ein bisschen negativ eingestellt gegenüber. Und der hat mir <laughs> was ganz anderes erzählt, aber wenn ihr wissen wollt, was äh, Tinder aus Männersicht denn äh, alles zu bieten hat, <laughs> dann äh, klickt doch einfach auf den äh, Link und ähm, wir sehen uns gleich wieder. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben.